नमस्कार आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब शेअर लाईक कमेंट करून महाराष्ट्र महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल ऐकन दाबायला विसरू नका बीकेसी मैदानावर आज महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सभा होणार आहे आणि आपण सध्या पाहू शकतो की तिन्ही पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते बीकेसी या मैदानावर दाखल होण्यास सुरुवात झालेली आहे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते यासोबत काँग्रेसचे कार्यकर्ते जे आहेत ते मोठ्या संख्येनं या मैदानावर दाखल झालेत आणि सध्या आपण पाहू शकतो की हे मैदानाबाहेरचं दृश्य आहे आणि ज्या प्रकारे ज्या संख्येनं कार्यकर्ते मैदानाच्या आत बसले त्याच त्याच्यापेक्षा जास्त संख्येने कार्यकर्ते जे आहेत ते आपल्याला बीकेसी मैदानावर आज महाविकास आघाडीची वज्रमुख सभा होणार आहे आणि आपण सध्या पाहू शकतो की तिन्ही पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत ते बीकेसी या मैदानावर दाखल होण्यास सुरुवात झालेली आहे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते यासोबत काँग्रेसचे कार्यकर्ते जे आहेत ते मोठ्या संख्येनं या मैदानावर दाखल झालेत आणि सध्या आपण पाहू शकतो की हे मैदानाबाहेरचं दृश्य आहे आणि ज्या प्रकारे ज्या संख्येनं कार्यकर्ते मैदानाच्या आत बसले त्याच त्याच्यापेक्षा जास्त संख्येने कार्यकर्ते जे आहेत ते आपल्याला मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळत आहे या मैदानाबाहेर आपण पाहू शकतो की बॅनरबाजी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेली आहे तिन्ही पक्षाचे बॅनर्स इथे मोठ्या संख्येने लागलेले आहेत खरं तर ही तिसरी महाविकास आघाडीची वज्रमुख सभा आहे या सभेच्या माध्यमातूनच महाविकास आघाडी ही एकजूट आहे महाराष्ट्रात तिसरी महाविकास आघाडीची वज्रमुख सभा जी आहे ती मुंबई येथे बीकेसी मैदानावरती पार पडत आहे खरं तर या उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाकडे असतं कारण शिवसेनेत दोन गट पडल्यानंतर ते वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती शिंदे असो किंवा शिंदे गटाच्या नेत्यांवरती ते नेहमीच टीकास्त्र सोडतात त्यांच्यावरती टीका करतात आज मुंबईत ते काय बोलणार हे पाहणं महत्वाचंच ठरेल कारण मुंबई त्यांचा हा बालेक किल्ला आहे त्यांच्या बालेक किल्ल्यात ते शिवसैनिकांना मुंबईकरांना काय संबोधित करणार हे पाहणं तेवढंच महत्वाचं ठरेल कारण गेल्या वीस वर्षापासून मुंबई त्यांची पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटुसत्य लाईव्ह न्यूज धन्यवाद